is niet moeilijk voor je, doe het traag. Traag, traag, traag, traag, traag, traag. Oh nee. Voet, voet, voel het voor me, voel het aan. Proeven zal je zoete laag, laag, laag, laag, laag, laag, laag. Oh nee.